तपाईँहरूमध्ये धेरैजना माल्टा जाने सोचाइमा पनि हुनुहुन्छ र कतिपयले माल्टाको वर्क पर्मिट लिएर पनि बस्नुभएको होला कतिपयले माल्टाको लागि इन्टरभ्यू कुरेर बस्नुभएको छ र कतिपय माल्टाको भिजा लागेर माल्टा जाने पर्खाइमा पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि माल्टा खुलेको छ कि छैन आजको मैले भिडियो त्यही टपिक सम्बन्धीमा भिडियो बनाउने कोसिस गरेको छु नमस्ते म उत्सव गौतम स्वागत छ तपाईँलाई भिडियोमा भिडियोहरू बस्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला बेलायकनमा होला के माल्टा खुलेको छ त अहिले धेरैजनाको प्रश्न र धेरैजनाको जिज्ञासा रहेको छ अहिले वर्तमान अवस्थामा धेरैजना कन्फ्युज पनि हुनुभएको छ विभिन्न प्लेटफर्महरूमा विभिन्न किसिमका जानकारीहरू पनि आएका छन् यो भिडियो बनाउँदाखेरिको मितिसम्ममा यो भिडियो अपलोड भएको मितिसम्ममा माल्टा खुलेको छैन कोरोना भाइरसको प्रकोप भनौँ कोरोना भाइरसको आक्रान्तले गर्दा माल्टा पनि बन्द भएको छ यो सेङ्गन र युले गरे लागु गरेका माप मापदण्डहरूलाई माल्टाले पनि फलो गर्नुपर्दछ र यहाँ अहिले युका कुनै पनि राष्ट्रहरूमा अथवा सङ्घका कुनै पनि राष्ट्रहरूमा वर्क भिजा सम्बन्धी भिजाका प्रोसेसहरू बन्द भएका छन् र त्यसैले माल्टा पनि बन्द भएको छ तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोला तपाईँहरूलाई मैले यहाँभन्दा अगाडि माल्टामा स्यालेरी कति हुन्छ र माल्टामा पिआरको अवस्था कस्तो हुन्छ र माल्टा जाने कि नजाने यो सम्बन्धीमा पनि तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएको छु भिडियो हेर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियो हेर्नुहोला र पक्कै पनि तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट अरू धेरै जानकारीहरू सक्दछ तपाईँहरू माल्टा जाने कुरामा कन्फ्युज नहुनुहोस् माल्टा बन्द भएको छ माल्टा खुलिएको छैन कसैले यदि माल्टा खुलिएको छ म भिजा लगाइदिन्छु यति पैसा लाग्छ भन्छ भने त्यो सरासरी चाहिँ गलत हुन जान्छ र त्यसमा तपाईँहरू विश्वास नगर्नुहोला र भोलिको दिनमा खुल्दाखेरि म तपाईँहरूलाई पक्कै पनि जानकारी लिएर आउनेछु कहिले खुलेको छ र कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ एप्लाई गर्ने कसरी तपाईँहरूले डेट लिने अथवा यी सबै कुराहरू सम्बन्धी भिडियो पनि तपाईँहरूलाई बनाउनेछु र त्यति जसम्म तपाईँहरू धैर्य धारण गर्नुहोला र जहाँ हुनुहुन्छ एकदम खुसी रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्ते